käsiteltävissä oleva ongelma ymmärtäminen on ehdottoman tärkeää ennen kuin lähdetään tekemään mitään ratkaisuja, koska muuten ratkaisut saattaa helposti osoittautua vääriksi. Niiden ongelmien alkujuurille pääseminen ei ole aina ihan helppoa, mutta tämä klassinen viisi kertaa miksi työkalu auttaa siihen. Eli homma toimii niin, että ikään kuin määritellään se, se ensimmäinen taso, mitä tässä ollaan oikeasti ratkaisemassa. Ja sitten viisi kertaa peräkkäin kysytään miksi ja, ja pyritään vastaamaan aina seuraavalla selityksellä tai, tai syyllä, että miksi tämä ongelma on syntynyt. Ja kysymällä viisi kertaa miksi, niin päästään oikeasti hyvin pitkälle siihen, että mitkä ne perimmäiset syyt on, eikä jäädä vaan tähän niin kuin ensimmäisiin ongelmiin. Yleensä nämä ensimmäiset on helpo, helpoita ratkaista ja, ja niin on helpoin tarttua. Ja, ja tämä viimeinen täällä näin, niin, niin se saattaa olla vaikea ja monimutkainen ongelma ja vaatii paljon aikaa, mutta paljon kannattavampi pyrkiä ratkaisemaan näitä niin sanotusti juurisyitä kuin sitten näitä pinnallisia haasteita.